asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaashada sharafta lahow kulanti wacana wanaagsan muuqaalkan maanta waxaan doonaya inaan ku tusiyo wadada ugu fudud ee muuqaalada loogala dego youtube facebook tiktok instagram iyo baraha bulshada qiimaheeda kala duwan waxaa hubaal ah oo marma doonto ah mararka qaar adigoo dhex maraya baraha bulshada inaad arki doontid muuqaal qurux badan ama horey u aragtayba haddana aad damacdo inaad dhadegto laakiin qaabka u dhadegta aad garan weydi aadna ku wareedhay kabacdana aad baartay ugu dambayntiina aad ku guuldaraysatay muuqaalkan yarka waxaan inaan kugula wadaago wadada ugu fudud ee muuqaal lagula dego kabacdina telefoonka lagu dhex shubto kabacdina loola wadaago qofkii aad jeclaata markaas oo kale halka igala daawanayso waa ka buuro free course koorsooyinka fariiga ah intaas oo koorso ayaa kugu diyaara oo kala duwan dhammaantoodna xilli kasta way kuu furan waan kuu firi haddii aad weli ka mid noqon saaxiibada ku xiran kabar free course inaad kusoo birto maxaa kuu diidayaa fadlan khayaari muuqaalka like tahlala dhaco daawadaha qiimaha badanow marka aan doonayo inaan muuqaal kala dugo youtube marka hore waa inaan soo galaa youtube ama facebooka ama tiktokta haddii mid aan ku dhammaantoodna waa isku hal qahab waxaan booqanaynaa baro free cors oo kale hoyga koorsooyinka kale kabaro free cors kabacdan waan baaraynaa halkaas ayaan ku dhufanaynaa waxaan tagaynaa meesha ku qoran tahay playlist waana meesha koorsooyinku diyaar ay ku yihiin halkan waxaa kugu diyaarsan labiyo toban course dhammaantoodna waa free wayna furan yihiin powerpoint kamid a ah, waxaa kamida ah, muuqaal hagaajinta adoo mobailka isticmaalaya gacanta weeraan saddex kooris diyaar saddex kooris baa ka diyaarsan sidaa darteed tusaale ahaan kale waxaa rabaa inaan degsado kale mid un ayaan rabaa inaan degsado tusaale kale waxaa odhanayaa waadka ayaan rabaa inaan degsado cashir kamid ah. cashirkan ayaan rabaa inaan degsado marka hore waxaa laga rabaa dhowr steeb steebka koowaad waxaan ku dhufanayaa saddexdaa dhibcood waan kasoo xulanayaa sheer waxaan qaadanayaa muuqaalkan linkigiisa waxaan leeyahay copy link waan ka soo baxayaa kabacdeed waxaan tegayaa google cromeka ama meesha hadbaa ka baadho macluumaadka meeshaas sare waxaa laga baadhay waxaan ku qorayaa safe from net inta hadda hortaada ka muuqataa kabacdi waxaa leeyahay go midka u horeeya ayaan ku dhufanayaa saa marka igu soo baxo meesha aan ku koobiyeynayo waa meeshaas markaan ku koobiyeeyo kabacdina meeshaas ayaan ku dhufanayaa markaan ku dhuftona sidaas ayuu ku tegaya halkan ayaan xajinayaa markaan xajiyo waxaan ku leeyahay bast halkan ayaan ku dhufanayaa ama isagaaba soo baxay saa marka uu kugu soo baxo meeshaan ku qoranta dhowlo ayaa ku dhufanaysaa haddaa u baahantayna meeshaan waxbaa ka bedeli kartaa meeshaan yartaa waxbaa ka bedeli kartaa tusaale ahaan haddaad fadhido kale halkan waxaa kuu tahan waxyaaba fara badan mb four haddaa u baahan tahay haddaa u baahan tahay mb four oo toddoba boqol iyo midka ugu fiican waa midkaa dhexda ku jira marka asagaan dooranaynaa kabacdan waxaan ku dhufanaynaa waxaan leenahay kabacdina meesha ku qoran tahay tawlo ayaan ku dhufanaynaa muuqaalkeennii qaabkaas ayuu kusoo degay oo hadda haddii halkaa soo fiirso u ujeedaa wuxuu leeyahay halkan details uu degaya ama halkan haddaa soo fiirso meesha yartaa ujeedaa oo uu degayaa marka uu dego maxaa samaynaysaa haddaarta inaa aragtidoo kale halkaa saddexda dhacod ayaa ku dhufanaysaa markaa saddexda dhacod ku dhufato waxaa kasii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay towlord markaa ku dhufato wuxuu ku dulgeynayaa muuqaalkii oo degaya waxaan filayaa waa u jeedaa oo kaas oo degaya waa uu degay haddii aad rabto inaad daarto meeshaa yarta ayaa ku dhufanaysaa hadda aan ku dhufanno tawadaha qiimaha badanow waxaan filayaa waa u jeedaa hadda haddii aan galno meesha loo yaqaano galeriga mobeylka dhexdiisa waan ka arkaynaa daawade markaa soo gasho galeriga waa arkaysaa oo hadda waxaan dhammaantood waxyaabay aan kusoo dejiyey tabta hadda waddadii hadda kale halkaan kusoo galaya haddaad rabtidna waa daawan kartaa qaabkaas waa qaabka ugu fudud ee loola dego muuqaalada haddana waxaan baran doonaa qaabka loogala dego facebooka waxa aan soo galaynaa facebook inkastoo facebook uu dhib badan yahay waxaan ka wadaa baktiga uu kaa cunayo tafaadka aad ka arkisid qaybta muuqaala ayaan doonanayaa kole halkaan kale waxaan ka xulanayaa muuqaal fiican oo kale muuqaal aan fici kara waayo waqti iga baxay taqaana marka tusaalahaan kale waxaan ku qoraya halkaas kale waxaan ku qorayaa kalagabay oo kale si aan muuqaal faa'iidada u degsado idinkuna gabay marka ninkanoo kale ninkanoo kale markaan raba inaan daarto waa ku dhufanaya inaan degsado marka aan degsado kabacdi waxaan ku dhufanayaa meesha saddexda ilkood oo waxmaanaya waa ujeedaa markaan ku dhufto waxaan kasii dooranayaa meeshay ku qoran tahay copy linki linki ayaan copyeysanaya waan copyeystay waxaan koobiyeystay waxaan ku laabanayaa waan soo koobiyeystay hadda waxaan gelayaa cromka sida haddeer kale safe forum net ayaan dhadhahayaa inta haddeer ayaan ku qorayaa markaa ku dhufto waddada haddeer ayaan marayaa wax ka duwan ma sameynayo kaa hore ayaan ku dhufanayaa sida haddeer kale ayaa meeshaan waxaan ku leeyahay basti kabacdi isagaas automatically hoos isu keenaya hadduu isu keeni waayo maxaa samaynayaa hadduu isu keeno meeshan yarta ayaa ku dhufanaysa is keeni waayo marka muuqaalka waa kan sida haddeer ayaa halkaa ku dhufanaysa oo kale download buu kuusoo dhahayaa download haddii hadda a fiiriso halkaan waa ujeedaa uu soo degayaa ama se halkaan aa fiiriso hadasaas kusoo degay waxaan sameynayaa saddex xirkood ayaan ku dhufanaya download waxaan kasoo xiranaya download cafwan meel khaldamaa ku dhuftay haddana meel khaldamaa ku dhuftay marka downloadkii ayaan ka horanaya alxujrat min ashaytaan hadda waa ujeedaa oo waa kan uu degayo kii horena waa kan marka hadee dalkaas hor fiirsan waxaa kugu qoran oo u jeedaa videogii imagekii iyo bejskii marka dhammaantood halkaas ka arkaysaa marka muuqaalkani xoogaa hadda dheeryahay oo waqti buu qaadan karaa saa dalka uga jeedidba marka sidaa darteed daawadaha qiimaha badanoo meel alla meesha ku aragto muuqaal waxaad oranaysaa share kabacdina waxaa leedahay copy linki halkaan imaanaysaa save from net waa ku qoraysaa waad degsanaysaa tiktok ha ahaato instagram snapchat meel alla meesha ku aragto qaabkaas ayaad ula degaysaa waxaan filayaa muuqaalkan wuxunbaa ka fahantay kana faa'iiday haddii waxaan ku fahamtay kana faa'iiday waxaan kaa codsanayaa saaxiibadana ugu yeerto si ay uga qayb qaataan wanaaggan iyo khayrkaana ayaguna ay uga faa'iidaystaan ha noqon kaligiisu cuni fadlan waxaan kaa codsanaya inaan ku sheeg ugu yaraan laba guruub oo kale whatsappka ah saaxiibadana aan ku casuunto si ayaguna nafcigu uu gaaro addaalu cala alkhayri ka faacilihi asalaamu calaykum waraxmat tacaala wabarakaatuh